जय हिंद दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ईमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करना है और जी या जीमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करना है तो आपको अपने फ़ोन से जीमेल अकाउंट और ईमेल अकाउंट को आपको क्रिएट करना है और बहुत ईजिली मतलब कि सिंपल तरीका होगा सब मतलब बहुत ही सिंपल देखिए आप सब करना है कि आपको जी अकाउंट मतलब जो जी का ऐप होता है उसको आपको मतलब ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे three dot sorry three lines आपको दिखेगा यानी कि सर्च इन इन ईमेल्स दिखेगा यहाँ पे आपको थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है और थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद में आपको आफ्टर ऑल यहाँ पे देखना है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है और डायरेक्टली आपको सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है तो यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन पे आना है और सेटिंग के ऑप्शन के आने के बाद में आपको आपके फ़ोन में जितने भी मतलब कि जीमेल अकाउंट मतलब पहले से क्रिएट है वह सारे दिखाई दे दे रहे होंगे आपको उसके आना उसके आना है उस लास्ट में और यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा और ऐड अकाउंट के ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे आपको मतलब कैसा मतलब किस पे अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे हम गूगल पे क्लिक करेंगे और गूगल यानी कि जी अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर देगा और यहाँ पर मैंने वेरीफाई कर दिया है अब जो भी मतलब इसका जो भी प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस करेगा और कुछ ही मतलब सेकंड में ही मतलब जो आप जीमेल अकाउंट अपना क्रिएट हो जाएगा तो इसके लिए आपको आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा तो आप थोड़ा इसमें इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें तो आपको मतलब बहुत ही इजी इजी वे और इस बहुत ही सरल तरीका से आपको मैं इस वीडियो में मतलब बता रहा हूँ कि आपको जी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है तो आप वीडियो पर बने रहिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे ओपन हो चुका है यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे आपको देखिए साइन इन का ऑप्शन आ गया है तो आपको करना क्या है यूज़ योर गूगल अकाउंट तो यहाँ पे तो यूज़ तो आपको करना नहीं है आपको यहाँ कि देखिए यहाँ पे फ्रेंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ईमेल और फ़ोन मतलब कि आपका जो फोन मतलब कि पहले का ईमेल अकाउंट है उसको आपको फ़ोन में री मतलब रीओपन करना है या कि आपको न्यू मेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको न्यू मेल अकाउंट क्रिएट करना है तो या देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब पुराने जी अकाउंट को आपको फ़ोन पे मतलब कि रीओपनिंग करना है तो यहाँ पे यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको मतलब पुट करके और यहाँ पे फॉरगेट मेल पे आपको मतलब कि कर देना करना लेकिन हम लोग को जो फ्रेंड है हम लोग को जो है न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो हम लोग को करना क्या है कि क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और क्रिएट अकाउंट के बाद में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे फॉर माई सेल्फ मतलब ये अपने लिए है या कि टू मैनेज माई बिजनेस या बिजनेस के लिए तो आपको तो बिजनेस मैन है नहीं to my for myself यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फॉर माई सेल्फ के क्रिएट क्लिक uh, करने के बाद में आपको अपना नाम देना है यहाँ पे फ्रेंड जैसे मैं अपना uh, कुछ नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आपको नाम देने के बाद में यहाँ पे लास्ट नाम भी देना है तो यहाँ पे मैं अपना कुछ ना लास्ट नाम दे देता हूँ तो यहाँ पे मतलब कि आपका लास्ट नाम भी हो गया तो वैसे अपना आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको date of date of date month वगैरह डालना है आपको तो यहाँ पे आप उसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पे अपना ईयर डाल सकते हैं जो भी है यहाँ पे अपना जो भी है आपका मतलब कि यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए जेंडर में आप मेल है फीमेल है रेदर नोट से मतलब कर नहीं सकते कस्टम है जो भी है मतलब मेल फीमेल तो आप मेल है तो मेल में क्लिक क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आफ्टरऑल आपको कुछ नया आ, मतलब कि आपको शायद यहाँ पे देखिए आपको ये सजेशन मिल गया choose your Gmail address pick a Gmail address और क्रिएट योर ओन देखिए आपको मतलब जो भी जैसा भी आप मतलब कि अपने जैसे दो सजेशन में दिया है दो सजेशन में आपको जो भी अच्छा लगे तो यहाँ पे मतलब ए मैंने मतलब इसी नाम से मतलब ओपन करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ और यहाँ पे आपको देना क्या है कि आपको एक पासवर्ड देना है तो मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिख देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट हम्म, के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ मिल गया यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे यस आई एम इन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में कुछ देन कुछ आपका मेल क्रिएट हो गया और ऐसे आप अपना अकाउंट जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सो फ्रेंड थैंक यू आपका ई अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है आपको कुछ नहीं करना इसमें आई एग्री पे आना है नेक्स्ट पे क्लिक करके आई एग्री पे आना है और आई एग्री पे आने के बाद में आपको मतलब कि आपका जो भी ईमेल अकाउंट है आपका क्रिएट हो चुका है तो आप एग्री कर चुके हैं यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है गूगल सर्विसेज मैंने कि आपका जो भी मतलब कि जितना भी आपके फ़ोन का फंक्शन है वो